大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第三十九讲，神要对你说什么？ 题目是：我是美女。妇女美貌而不见识，如同金环戴在猪笔上。这个经文是一种的讽刺的性的内容。 妇女美貌、金环，这些都是当代的妇女所喜欢的。而最终呢，把它放在猪的鼻子上，那就是变成一种讽刺了。因为女人看这些都是非常的棒。 但是你却把它放在猪、肮脏的猪、不好看的猪的鼻子上，一个高贵，一个肮脏，一个好看，一个不好看，你却把它放在一起，那就是一种讽刺，也就是要强调，如果你只有的就是。 看重这外在的这些的美貌、金银珠宝的耀眼，但是最终你没有见识，没有敬畏耶和华的见识，那你就好像放在猪鼻上，不相配了。 那我们说女人呢，基本上就是她的美貌，然后她的装饰都放在身上，都是这样打扮。当然自己开心也好，但是也希望别人看的哇很吸引，也能够开心，然后有耀眼的打扮。 啊，然后就抓取别人的眼球，然后别人称赞，啊，那后你是美女，啊，你这个穿的很好，啊，你的皮肤很特别，啊，啊，这样人家就乐意就是亲近你，你谈生意啊就比较融洽，啊，当然一些好色之徒眼睛就眯眯了，啊，就可能想入非非。 那我们一般上都是说啊，女人爱美是天性，所以人人都这样说了哇，全世界性的都这样说，那就变成女人呢啊爱美、打扮、花钱、花时间、付上代价，甚至去整容啊这些等等哇，就好像合情合理喽。 这个是天经地道咯，所以就变成好多的女性都在这方面呢，真的是有各方面的付出。当然，如果圣经里面既然说妇女美貌，我想在某一方面就是神有一个赐予的这样的一个呃天性啊，女人爱美。 就好像男人爱强壮这样，只是上帝的创造，那也是无所谓。但是呢，很多时候妇女、女人呢，就利用吸引别人，啊，利用自己的这个的天性，然后在当中就变成他们有利的一个武器。但是在这里。 圣经很清楚的告诉我们：，如果你只是在意外在的一个美貌，而你却没有内在敬畏上帝的见识，你不能做到一个恩德的妇女的话，那其实那是非常不相配的，那甚至就是一个非常滑稽的。你想想。 珠带着金环，珠带着宝石，你会觉得很可笑吗？所以，弟兄姐妹们，今天神对你说的话，就是要问自己：今天我们对于上帝？ 是不是有见识呢？特别是妇女，爱美的天性，是不是只是着重于外在，而没有内在的生命呢？我们一起祷告，天父上帝，恳求主你帮助。我们知道主你创造这个男女都有个别的不一样。 那我们也知道，女性在美貌这方面是有她的天性，我相信也是上帝你自己的创造。但是主你很清楚的告诉着我们：，如果我们的这些姐妹们只是着意在这个美貌的外在，而没有内在敬畏上帝的见识，那其实是不相配的。那是非常讽刺的事。 在我们祈求主，你给我们姐妹有这样的一个认知，也有这样的一个看到，并且愿意在当中有敬畏上帝的见识。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。请转发给其他人的帮助和帮助。 后爱心支持，因为你的参与就是我的动力。你还没有订阅，那请你订阅。然后你在 YouTube，你可以点个赞啊，啊，这些等等啊，就是我们可以这样，也是互动啊。要记得哦，转发也就是宣教，也是为神做工啊。我们周一、三五再见，耶稣爱你。 与你同在，上帝祝福你。当然，如果你听得不满意，那你可以在这个呃留言区来分享，来谈谈，来告诉我还有什么圣经的经文支持你的论点，讲你的感觉、你的看法、意见。 甚至你的问题提出来，我们都可以一起来学习。